බදයි අද වෙරල දිගේ හිර ආවත්තැන් පහෙන්න මුහුද දිගේ ඔයත් එක්ක වෙනද උඩට මගේ බයිසිකලේ ඉඳගෙන ඉන්නව පේනව නිතර රාලේ තක්කඩ මල් සුබදයි අද වෙරළ දිගේ ඉර ආවත් දැන් පහින්න පුහුද දිගේ ඔයත් එක්ක වෙනදට මගේ බයිසිකලේ ඉඳගෙන ඉන්නව පේනව නිතර රාලේ නිසා වෙන්නේ මම ලද බොලඳයි කියලා මල් සිප ගත්තට මල තලන්නේ නෑ මනුදම් දන්න නිසා කෙදිනක හෝ මා කවුරුන්ද ඔබ හට වැටහෙවි කියා සමුගන්නම් මම අහංකාර මගේ කඳුළුත් එක්ක සදා පඳුරු පඳුරු ගස් මොන රාගල මල් තන මල් මිලරේනෝ නිහඬව රෝට් එක උරන්න යන මම රුන් දැක්කද යාළුවා මිනිසුන් ලෝකය දකින්නේ කොමද කියන්න දන්නෑලු නොදැක්ක ලෝකය තොල් පෙති අතරේ මුමුණන්නේ පාලෝ පාලෝ හඳුරු හඳුරු ගස් කොන්න රාගලම තනවල් විලරේනු නිහඬව රෝටි කෝරන්න යන බබරුන් දැක්කද යාලු යාලු Yeah. දම සැන ආදම්බරය උකතුන් මුමුණනවා සන අග පිණිබිදුව කියා පෙදිරියම මුනිදුන් පවසනවා පුංචි පැලෑටිය සුන්දර මිනිස දකින්නලන් වෙනවා අවුරු ගොහම මුළු ලෝකෙම කිව්වා රස්සල රජ වෙනවා පඳුරු පඳුරු ගස් මොන රාගල මල් තනමල් විලරේනෝ රන්දි හඬව රෝට්ටික උරන්න යන බව රුන් දැක්කද යාළුවා මිනිසුන් ලෝකය දකින්නේ කොහොමද කියන්න දන්නේ ලෝකේ කොදැක්ක ලෝකය තොල් ප්‍රති අතරේ උමුණන්නේ පාලු හඳුරු හඳුරු ගස් මොන රාගල මල් පනවල් විලරේනු නිහඬව රෝට්ටික උරන්න යන බව රුන් දැක්කද යාළුවා